はい何やってるんですかってこれ見たら分かりませんかねいえ違いますリップホルダーとしてアルバイトしてるんですよ <laughs> え時給なんて全然良くないですよえ250円くらいかですかってうんそんなにもらえるんだったらマイホームも夢じゃないな段ボールの冬場なんて風をしのげてあったかいだろうな ああ、お金落としましたよ。え、くれるんですか彼、リ、物乞いじゃないんだけどな。お、500円だ。もらっておこう。あの、私、とても時給が安いんです。もしよければ、こちらにお金を。おいかんいかん。物乞いを本職にするとこだった。ああやって簡単にお金を手に入れてしまうと人がいや猫が変わってしまうものだ。 ほんと人いや猫というものは一回甘い蜜を吸ってしまうとダメになってしまうものなんだな猫は甘いもの食べないけど <laughs> それにしてもほんとこのアルバイト暇だな最初は楽そうでいいなって思ったんだけどよし狩りも決めた今日でもうやめよう今預かってるのが最後次お客さんがリップ取りに来たらやめますって言おう もうお預かりできませんってよしそうしようあーお客様お帰りなさいませお客様ちょっとお話がありますお客様ちょっとあの困りますもうやめようとはあ行っちゃったよ確か次お客さんが来る日は半年後だったんだな ああ考えるのやめようよしこう考えればいいんだこの仕事はカーリにとって一番いい仕事よし一番いいんだいや違うこのリップがあるからよくないんだもうやめたもうリップどっか行った知らないもうリ知らないもうリップなんて知らないもうリップなんておっぱい おっぱいおっぱい。おっぱい。おっぱいおっぱい。おっぱい。あー、ねじると出てくるおっぱい。使わないときはキャップをします。